Also Amen. Das heißt, du musst fragen. Ich muss. Du musst fragen. sozusagen fragen. Also der Ingo Cesaro ist bekannt als Haiku Dichter und Anreger für viele, viele Leute, selbst diese japanische Gedichtform Haiku zu schaffen. Und ich habe dann selber, am Anfang habe ich ja, also muss ich ganz ehrlich sagen, äh, davon nicht viel gehalten. Ich kannte Haikus nicht. Ja, das erlebe ich eigentlich regelmäßig. Einmal, äh, dass man glaubt, Haiku ist nichts Besonderes. Ja. Wobei ich sagen muss, äh, in der Regel sind ja nur die wenigen formalen Bedingungen bekannt. Drei Zeilen, 17 Silben, der Silbenrhythmus, erste Zeile fünf Silben, zweite sieben und dritte wiederum fünf. Das ist eigentlich das normale Schema. Der Japaner, wenn er ein Buch aufschlägt mit Haiku, und ich sage mal, auf so einer Doppelseite sind acht Haiku, dann konzentriert er sich auf eins. Und von diesem einen liest er nur die ersten beiden Zeilen. Warum macht er das? Weil er über Wochen, über Monate unter unterschiedlichen Stimmungen und Situationen seine persönliche dritte Zeile mit fünf Silben sucht. Das heißt also, die einzige lyrische Gedichtform, also die Gedichtform, die es erlaubt, sich selbst einzubringen. Es geht um Erinnerungen, Beobachtungen ja. und da es ja im Endeffekt eine Meditationsform innerhalb des Zen-Buddhismus ist, geht es eigentlich um das Unwesentliche, um das Kleine, das nicht beachtet wird. Ist das so, die ersten beiden Zeilen vom ja. Haiku, ja. sage ich jetzt einfach mal, wer das Erlebnis Vollmond, Nacht und Mähdrescher. Ja. Und jetzt müsste in der dritten Zeile einfach was Gegensätzliches kommen. Ja, und das ist dann nichts mit zauberhafter Mondmacht. Ja, aber das ist äh, also zu nahe eigentlich schon dran. Also wenn man das ja. jetzt so äh, in der Tradition sehen ah, ja, wollte. Ja. Ne? Ja, du könntest äh, zum Beispiel jetzt sagen, was weiß ich, äh, du hast Angst davor, äh, dass er deine Worte auch mitwischt. So. Also jetzt sage ja, ich jetzt nur, ja, ja. Corsage, wie man das oder ob man das unterbringen kann, ist eine andere Geschichte. Aber das wäre so das System, was ich natürlich auch nicht durchhalte. Also ich habe ja auf deine Anregungen hin äh, selber probiert, ab und zu so Haikus zum Beispiel zu schreiben. Und dann habe ich verglichen mit den Haikus, die du uns in die Hand gegeben hast. Zum Beispiel in der Volkshochschule haben wir doch mal so einen Haiku-Vormittag gemacht und du hast Beispiele gegeben. Dann kam jetzt schon ein Unterschied vor zwischen meinem von der Germanistik her realistisch, stilistisch einigermaßen glatten Schreiben und deinen, die dann jenseits der rein sprachlich richtigen Formulierungen etwas anders gestaltet sind, als ich mir das vorgestellt habe. Ja, das ist schön, wenn du dir das anders vorgestellt hast. Ja, das ist halt, ich sage mal so, warum werden zum Beispiel in Japan auch heute noch wahnsinnig viele Gedichte geschrieben? Also Haiku geschrieben. Haiku es gibt ja noch ein paar andere Formen. Ja, ja. Auch natürlich schreiben heute ja auch Gedichte wie wir auch. Das ist ja nicht so. Aber warum werden so viel Haiku geschrieben? Weil der Japaner die Chance sieht, Gefühle auszudrücken, die er nie jemand direkt sagen würde. Mein Selbstverständnis eigentlich, dass ich politischer Autor bin. Aber da ist im, im, Heiko wenig Platz. Ne? Wenig ne? Platz, das ist richtig. Und Heiko ist ja auch nur ein Teil meines Schreibens. Und Warum das so ein bisschen nach außen im Vordergrund steht, sind ein, einfach die Projekte einmal an Schulen, Universitäten im In- ja. und Ausland und die Verbindung mit der mobilen Handwäsche, also mit der Druckerei. Wir hatten doch jetzt das Beispiel in der Zeitung, dass da eine Arztfrau nicht herkommen wollte und ihr Mann war dringend gewünscht im Krankenhaus. Ja. Aber sie sagt, da ist nichts los in dieser Stadt. Jetzt ist er wieder abgezogen. Äh, also dringend das alles, was du in dem kulturellen Bereich berichtet hast, dringt denn das überhaupt an die Öffentlichkeit? Wissen die Leute hier außer Bierfesten und Feuerwehrveranstaltungen, dass es auch sowas gibt? Als ich hier nach Grunach zurückkam, kam ich mit zwei schmalen Gedichtbänden 1975 wieder nach Grunach von Frankfurt. Aber die haben, glaube ich, bei vielen Leuten eingeschlagen, weil sie auch einen gewissen Esprit hat, also einen gewissen Witz. Ja, weil weil ja. sonst nichts da war. Es war ja niemand da. Und mein größtes Problem war hier, es gab keine Literaten. Also das heißt, ich hatte keine, keine Gesprächspartner. Also was habe ich angefangen zu schauen, wer malt, wer zeichnet, ja, wer mhm. macht Musik. Das waren eigentlich so die Dinge und so habe ich angefangen. Das heißt, ich habe mir ein ganz anderes künstlerisches Umfeld gesucht. Und nach vielen Jahren, als sich natürlich all die anderen Freunde beschwert haben, meine Bildhauer zum Beispiel. Und dann habe ich angefangen, habe ich gesagt, gut, dann mache ich hier ein Projekt, ein internationales Projekt, wo ich natürlich die Leute mit einbeziehen kann. Das war eben dann die Holzart ja, ja. in Kulmbach, die sagen, also das, das glaubt doch keiner, in Coburg, wenn ich bin. Also es sind halt die Orte, wo man öfters mal ist durch Freunde und so. Das sagen die alle. Also was bei euch in Kronach los ist, das gibt's doch gar nicht. Naja, das ist zum Teil ein großes Verdienst, auch mit von dir, aber es gibt doch noch andere hier, Künstler und, und im Kulturbereich Tätige, die das verursachen, dass hier etwas los ist. Aber immer wieder begegnet man dieses Vorurteil, hier schlafe alles. Das stimmt aber nicht. Ja, ich weiß, aber es ist halt eine Geschichte, die habe ich gelernt. Image kriegt man nur von außen. Das heißt, wenn ich außen nichts mache, läuft, bringt das hier nichts. Und das ist halt oft so, wenn ich das so beobachte, und da hast du recht, es sind wirklich viele Leute, die auch was tun und hier äh, Veranstaltungen machen und so aber es fehlt einfach ein bisschen die Verbindung nach außen. Für mich, was die Motivation von Anfang an war, man braucht auch als Schreiber von Gedichten ein künstlerisches Umfeld. Ohne dem geht es nicht. Warum ziehen der Großteil der, äh, der Kollegen in die Zentren? Das hat doch einen Grund. Die leben viel schlechter dort, wenn ich nur an ja. Frankfurt denke, wo ich ja auch heute noch äh, enge Verbindungen habe. Aber ich glaube, Sie haben oder meinen jedenfalls dort mehr Anregungen zu haben. Weniger, aber wenn ich äh, als Beispiel, äh, da rufe ich dich oben an, sage, ach, können wir uns jetzt nicht da treffen? Ich bin jetzt gerade an dem Projekt, können wir doch mal drüber sprechen? Ja, ja. Oder ich bin an dem Thema. So ist es und dann kommt der Nächste dazu. Du bist, hängst an dem Gedicht und dann ist irgendeine Formulierung und du weißt, die passt nicht. Aber du weißt nicht, warum sie nicht passt. Ja, also was macht man? In Gesprächen mit Kollegen baut man das mal ein und merkt genau, wie die reagieren. Musik